Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek GR τη καρδιά σα και σήμερα θα ανοίξουμε μια συσκευασία. Αυτή είναι εδώ πέρα την πολύ μικρή συσκευασία όπω βλέπετε, η οποία μέσα όπω μπορώ να βεβαιώσω γιατί όταν έφτασε η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν και απόλυτα σίγουρο σχετικά με το τι περιέχει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ πέρα περιέχει μέσα έναν φορτιστή αυτοκινήτου είναι τη εταιρεία Zendur και είναι από αυτά που εμένα και η αλήθεια είναι ότι πέφτω, μου τα εμφανίζει σαν διαφημίσει στο Instagram. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα φορτιστή με τρει θύρε για να φορτίζουμε μαζί τρει διαφορετικέ συσκευέ και παρέχει επίση και power delivery. Πάμε ωστόσο να προχωρήσουμε. Εσεί όμω μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε βίντεο που ανεβαίνει κάθε Κυριακή πρωί, ούτω ώστε να το παρακολουθείτε. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, πάμε να προχωρήσουμε για να ανοίξουμε τη συσκευασία. Έχω εδώ πέρα το ψαλιδάκι στα χέρια μου, ούτως ώστε να μπορέσω να κόψω τη συσκευασία για να δούμε ακριβώς από μέσα τι κρύβεται και τι έχει. Και αυτό κάνω ευθύς αμέσως. Ωραία. Και καθότι είμαι τσούμπολος... Πρέπει να έχω κόψει ό,τι κόβεται εδώ πέρα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι η συσκευασία από τον φορτιστή που σας έλεγα προηγουμένως. Δείτε το και εδώ πέρα. Είναι της Zendur, της A-Series με τρεις θύρες για να μπορούμε να συνδέουμε τρεις διαφορετικές συσκευές. Και εδώ πέρα πάνω μας λέει ότι συνολικά μπορεί να κάνει εξαγωγή, να το πω έτσι, το είπα και λίγο παχιά, 36 W συνολικά. Power delivery από ό,τι βλέπω 18 W μέσω της USB-C θύρας που έχει και είναι επίσης συμβατό με το Quick Charge 3 πρότυπο για να μπορούμε να φροντίζουμε τι συσκευέ. Παρέχει προστασία από υπερφόρτωση όσον αφορά την, ε, τον έχει παραπάνω ενέργεια, 36W, Zen 2 Adaptive Charging και Extreme Durability. Το μοντέλο, όπω λέει εδώ πέρα, έχει αυτό το πολύ εύκολο όνομα ZD ACCPD. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Με το κοπίδι στα χέρια μου λοιπόν σκίζουμε το σακουλάκι ούτως ώστε να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Είμαι λίγο άτυχος με τα πλαστικά γιατί ποτέ μου δεν μπορώ να τα πιάσω. Και να σκίσουμε και αυτό εδώ. Ωραία. Σας αναδείχνω τη συσκευασία. Είναι αυτήν εδώ όπως τη βλέπετε. Γύρω γύρω. Δεν έχει κάτι άλλο. Ανοίγοντα. το Α, τελεία. Ανοίγει έτσι. Νόμιζα ότι άνοιγε σειρώμενο, αλλά τελικά ανοίγει έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε εδώ. Α, τελικά όντως ανοίγει από κάτω. Α, το ανοίγουμε από εδώ. Ο φορτιστής είναι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε. Αν δείτε από πάνω φαίνονται και οι θύρες που λέγαμε προηγουμένως. Είναι η USB-C η θύρα που βλέπετε εδώ και εδώ όπως και εδώ είναι με μπλε, άρα είναι οι δύο οι που υποστηρίζουν Quick Charge 3. Πρώτον το καταλαβαίνουμε γιατί είναι μπλε και όλες οι μπλε οι έχουν παραπάνω δύναμη για ενέργεια, αλλά επίσης το γράφει εδώ από κάτω, δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα, επάνω εδώ, και λογικά δεν θα το πιάσει, γράφει Zen 2. Δεν το πιάνει. Είναι αυτό εδώ πέρα λοιπόν όπως το βλέπετε, γράφει επάνω Zendur, από κάτω είναι το κομμάτι που μπαίνει στον φορτιστή του αυτοκινήτου. Επίσης είναι αυτό εδώ. Εδώ έχει τα κλασικά CE και όλα τα υπόλοιπα και είναι αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Θεωρητικά έχει μόνο τα βιβλιαράκια και δεν πρέπει να έχει κάτι άλλο. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο λέει τι ακριβώς είναι στο καθένα, τις θύρες, το πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το, το τρομερό ή οτιδήποτε. Αντίστοιχα και από πίσω. Εδώ έχει από ό,τι καταλαβαίνω κάτι αυτοκόλλητα. Ναι, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα. Και εδώ η εγγύηση. Έχει εγγύηση, αν θυμάμαι καλά, για δύο χρόνια. Το λέει και μέσα στη σελίδα του η αλήθεια είναι. Και έχει και το τηλέφωνο επικοινωνία στην Αυστρία τη Zendur, ε, τη εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό ο φορτιστή βγαίνει σε δύο χρώματα και είναι αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που κρατάω εγώ στα χέρια μου και βγαίνει επίση και σε μαύρο. Δεν έχει άλλε επιλογέ ω προ το κομμάτι των χρωμάτων. Σχετικά με το βάρο του, κάτι βέβαια το οποίο δεν είναι ότι θα το καταλαβαίνουμε γιατί εμεί που θα το χρησιμοποιήσουμε ή εσεί που θα το χρησιμοποιήσετε στο αυτοκίνητο θα το βάλετε κατευθείαν στην ειδική θύρα που έχει εκεί πέρα και δεν θα ξανανιώσετε. Αυτό όμω σαν βάρο είναι στα 36 γραμμάρια. Σχετικά με τι διαστάσει του, πέραν το ότι το βλέπετε ότι και στο προφίλ του είναι πάρα πολύ λεπτό, δεν είναι δηλαδή όγκο μεγάλο που θα μα ενοχλήσει. Μόνο από μπροστά, αν μπορέσω να το πω έτσι, είναι λίγο μεγάλο, πλατή εδώ πέρα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτό σχετικά με τι διαστάσει του σε χιλιοστά είναι 85 χιλιοστά επί 44 επί 19. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Το υπενθυμίζω όπως το είπα και στην αρχή ότι αυτό βγάζει συνολικά 36 W σε φόρτιση εφόσον δηλαδή έχουμε συνδεδεμένες τρεις συσκευές επάνω. Η USB θύρα βγάζει 18 W συνολικά άρα μπορούμε να φορτίσουμε ένα iPhone 11 ε, μέχρι το 50% περίπου σε 30 λεπτά για να έχετε πάνω κάτω μια ένδειξη σχετικά με το πώ, που, τι και γιατί. Η USB η θύρα του βγάζει 5V με 3A ή 9V με 2A ή 12V με 1,5A. 18W δηλαδή max. Οι USB οι θύρες οι άλλε μπορούν να βγάλουν 5V με 3A 9V με 2A, 12V επίση με 1,5A, συνολικά και αυτές πάνε μαζί στα 18W. Άρα έτσι προκύπτει και το 36W που λέμε. Η είσοδο που χρειάζεται αυτό ο φορτιστή για να μπορεί να δίνει ενέργεια και να φορτίζει είναι DC 12 με 24V. Αυτό είναι το κομμάτι του φορτιστή αυτοκινήτων τη Zendur Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας, αυτό ήταν το unboxing σε ασημή χρώμα όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Το τονίζω και πάλι εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το κουμπάκι του καμπανακίου ούτω ώστε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις. Να προσέχετε, να μείνετε ασφαλείς, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, θα τα ξαναπούμε, σας χαιρετώ, γεια σας.